Καρτέλα εκπαιδευτέ. Για να μπει στην καρτέλα ο αρχηγό τη εκπαίδευση, κάνει κλικ επάνω στον τίτλο τη καρτέλα και σε αυτή την καρτέλα ο αρχηγό συμπληρώνει όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό που θα βοηθήσει στη συγκεκριμένη εκπαίδευση. Σε κάθε εκπαιδευτή, ο αρχηγό επιλέγει δύο στοιχεία. Παραδείγματο χάρη, αν θέλουμε να συμπληρώσουμε έναν εκπαιδευτή, πηγαίνουμε στον εκπαιδευτή, επιλέγουμε το όνομά του και δεξιά ο αρχηγός θα πρέπει να συμπληρώσει εάν είναι παραστάτης ή είναι εισηγητής και αν θα είναι πλήρου ή μερική απασχόληση. Εάν θα είναι πλήρου απασχόληση, σημαίνει ότι ο εκπαιδευτή μπορεί να είναι παραπάνω από το 80% του χρόνου του μέσα στην εκπαίδευση. αν είναι λιγότερο, τότε είναι μερική απασχόληση και τότε κάνουμε κλικ στο κουμπί προσθήκη και προστίθεται το μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού στην εκπαιδευτική ομάδα που πλαισιώνει τη σχολή.